Այսօրվա վիդեոյում պատրաստելու ենք սիրո տոնի հետ կապված շատ հետաքրքիր եւ օրիգինալ DIY-ներ։ Եթե հետաքրքրված եք, դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Բարև բոլորին։ Ձերդ եմ ես Անժելան։ Իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքում, ես նկարում եմ DIY վիդեոներ ցերկի աշխատանքներ եւ նկարչական հետաքրքիր վիդեոներ։ Բաժանորդագրվիր իմ ալիքին եւ ստեղծ մեր զանգակը, որովհետեւ փաց չթողնես իմ հետագա վիդեոները։ Քանի որ Վալենտայնը մոդենում է, ես որոշեցի նկարեմ մի քանի հատ DIY աշխատանքներ սիրոդոնի հետ կապված։ Պատրաստելու ենք ինքներս, կարող եք նվիրել ծեր սիրած մարդկանց եւ հաստատ իրենք շատ կհավանեն, որովհետեւ Ժամանակ դրամատրեցիք և չանք կործատրեցիք, որվեսի ստեղծեք նման օրիժինալ նվերներ։ Դե ինչ գնացինք։ Նգարում ենք սրդիկներ պաժակների վրա։ Սպիտակ պաշակի վրա նգարում ենք կարմիր կետեր, մինչև որ ստանանք գես ծրտիկի բատգեր։ Մուսիկ Սկովնել ենք նկարում, կարմիր ներկով, գես սրտիկ։ Ըստ ցանկության, բաժակին այս հատվածում գրում ենք ինչ-որ մի բան։ Ես որոշել եմ գրել «Չունի աշխարհը քեզ նման»։ Իսկ մյուս փաշակին վրա էլի գրում ենք ինչ որ խոսք։ Եվ արդյունքում ստանում ենք այսպիսի բաժակներ։ Ես իր Պատրաստում ենք garland։ Այս DIY-ում ինձ օգնում է Հայկը։ Բարև Հայկ։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Վերստում ենք կարտոֆիլը եւ կտրում ենք։ Սերդի ֆորմայի Սերդի ֆորմայի օգնությամբ ստանում ենք այս սրտի բատգերը։ Իսկ հիմա Հայգը ինձ գոգնի, որովհետեւ ազատվենք այս ավելորդ մասերից։ Okay։ Նայենք Հայգը ինչ կան կարող է դնային աշխատանքներ անի։ Հայգը սկսում մի փճացնի։ Մի փճացրա։ լուցկը դորը բերում ենք եւ սկսում ենք երանգյուններ կտրել։ Կարտոֆիլը թաթախում ենք կարմիր ներկի մեջ եւ ստանում ենք կարմիր սիրտ։ Սրտիկներ։ Սրտիկներ, կներես։ <laughs> Գարմիր թել բերում ենք եւ երանգները փակցնում ենք գարմիր թելին վրա։ Օ, շատ ավոր եղավ Անջելա։ Այո, ես էլ շատ սիրեցի, շատ ավոր եղավ։ Ադորամար լայք թրեք։ Պատրաստում ենք այս տետրակները։ Տետրագին երկու կողմերը ամրացնում ենք այս կարմիր նախշերով դուխտը։ Այս ֆորմի օգնությամբ գծում ենք սիրտ տետրագի այս հատվածում եւ գտրում ենք մեջի դխտերը։ Այսպեսով ստանում ենք մի հադուրիչ տետրակ սրտիկի տեսքով, իսկ այս տետրակն էլ մնալու է այս տեսքով։ Այս սրտիկի մեջտեղից մի հատ ճեղք ենք անում եւ մեջից անցնում ենք ժաբավեն, Բանտիկ ենք սարկում եւ գտրում ենք ավելորդ մասերը։ Իսկ դեճագի այս հատվածում կարող եք գրել ինչ-որ մի բան, Սիլիկոնի սոսնձով սարկում ենք հերախոսի բադյաններ։ Հերախոսները պատատում ենք ալումինիում դուխտով և անում ենք հետևյալը։ Մյուս հեռախոսը դնում ենք իրագողքը եւ անում ենք նույն գործողությունները հակառակ ուղությամբ։ Հանում ենք ալումինիում տղտերը, Մանիքյուրով ներգում ենք սրդիկները արծաթակույն և պատրաստ են։ ավարտեցինք մեր աշխատանքը։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին եւ կոմենտներում գրեք, թե որ DIY-ը ցեզ ավելի դուր ա եկել։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը։ Գանդ մենք շուտով։